що далі? Має бути вроді бос. Тепер має бути бос. Вот він. Тікаємо від боса. Міні. Це вже не такий міні-бос, як здавалось. Ого. Йоп. Йо, йой йой йо йой йой Йой-йой-йой. Це можна здуріти. А що він дріфтує на фурі? Куди Хто на фурі дріфтує? Та що, блін? Це кенблок. А, а, а, а, Кенблок! Не гасай! Та ж це не є твій джип з Monster Energy, який там їздить по пустелях. Йо-майо, йо-майо. Ах, сука, блядь. Так щось цей кенблок дуріє трохи на голову, дріфтер. Ой-ой, треба бути дуже-дуже акуратним. І почастіше скакати. Блять, вверху теж та хуйня. Пойми, що тут робити. Це ж нереально повністю зорієнтуватись, де ти є. Це, це занадто швидко все. А, можна і не обов'язково завжди пригати, я поняв. Пригати треба лише там, де вже взагалі ну нікуди. Я майже пройшов. И, блядь. А -а -а Пепсимен. Да. Я дуже-дуже уважно, дуже-дуже уважно буду. Поменше говорити, бо я інакше не пройду. Бляха-муха. Мені здається, що ще дуже мало лишається до кінця. Я пройшов. Тігрюша, і ти прийшов, іди сюди. Сцена 2. Е, тобто етап 2. Дві сцени пройдено, супер. Все. Нерви зашкалюють.